Для изготовления призм нам потребуется 16 выпуск волшебных граней. Находим нужный лист. Отделяем развертку призмы от листа. Сгибаем по линиям. Сначала склеиваем развертку по центру. Затем приклеиваем каждое основание призмы. Jump.